welcome back to my YouTube channel so this is well month खास Khaskali back to the new video so please friends do not try this experiment at your home so दोस्तों आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है उसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ potassium chlorate test tube and test tube holder और हाँ आखिरी काम की चीज़ मेरा खुराफाती दिमाग सो so, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो कुछ रॉकेट साइंस पे बेस्ड होने वाला है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसमें जो इनर्ट गैसेज होती है उनको बर्न किया जाता है सो so, जब गैसेज बर्न इंडक्शन होती है तो आप सब लोगों को पता है कि ना उसमें से कितनी स्पीड के साथ आग निकलती है और आग का साउंड भी बहुत मीलों दूर जाता है और वो साउंड है वो बहुत लाउड होता है सो so, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट भी कुछ इस तरीके से होने वाला है जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे हम कैंडीज़ खाते हैं जेलीज़ खाते हैं या चॉकलेट्स खाते हैं तो उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है शुगर और ग्लूकोज तो ये दोनों चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए कितनी डेंजरस साबित हो सकती हैं सो so, आज मैं आपको वो भी चीज़ दिखाऊँगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं ये जो पोटेशियम क्लोरेट है मैं सबसे पहले इसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालूंगा तो सबसे पहले मैं इसमें से थोड़ा सा पोटेशियम क्लोरेट अपने हाथ पे ले लेता हूँ इस चीज़ का एक प्रॉब्लम है कि अगर कम निकालो तो ये बहुत ज़्यादा आ जाती है सो इतना काफ़ी रहेगा हमारे लिए सो ये गया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सो so, अभी मैं क्या करूँगा मैं इसे बंसर बर्नर या तो फिर स्टोव पे गर्म करूँगा तो चलिए हम पहले इसे गर्म करते हैं मैं इसमें ये जली डालने वाला हूँ और गिर गई अनफॉर्चुनेटली लेकिन इस बार ये जली इसमें चली गई तो दोस्तों ये देखें आप ये देखें इसे बोलते हैं रॉकेट साइंस वाला एक्सपेरिमेंट तो दोस्तों देखा आपने कि ये जो आ, हम शुगर खा आ, आ, शुगर खाते हैं चीनी खाते हैं या फिर ये कैंडीज़ खाते हैं ये इस लेवल तक हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है सो प्लीज़ इन ऐसी चीज़ों का इंटेक कम ही करें तो अच्छा होगा तो दोस्तों देखा आपने जो मैंने आपको आज रॉकेट साइंस वाला एक एक्सपेरिमेंट तगड़ा दिखा दिया ये चीज़ अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे करें किसी बड़े लेवल पे करें तो हम आ, इस चीज़ की हेल्प से हम किसी रॉकेट को भी लॉन्च कर सकते हैं सो so, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और तगड़ी वीडियो पे तो अल्लाह हाफिज़